Увага! Інформація для учасників повної торби. Останній розіграш олівців Марко відбудеться 9 травня о 19.00. <laughs> А хто ще не придбав, тицяйте на посилання під відео.